èèyàn mi mọ̀dẹ́ ọ́ èmi bàbá lẹ́gbá ni ọ́ ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí mi hmm, ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá. ìròyìn dùnú. gbókòlì. Hmm. Pọtebú ti mẹjọ ẹ̀ wá o ònà òkòwò ń. dàwó ẹ̀ padà ọmọlọmọ ṣe wàhálà òjò bí ẹni máa kú òjò bí òkòtó ìwọ òkòwò rẹ̀ òkò jẹ dàwó rẹ padà. Is it your business? Wait a minute. o. ohun tó ń ṣe tó bí mí inú tó ń jọ mí nínú fàì tó ń jọ mí nínú fàì. tó ń gbé lọ́kàn mi mo dẹ̀ fẹ́ sọ. Yeah, you for talk am since now. ọ̀fẹ́ bákàrí ọmọlọmọ jẹ́ ọ̀fẹ́ bàjẹ́ ọ̀fẹ́ dápadà lọ sílùú. kule ilomashe ize zazu ize fáwọn ewin. ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ bọ̀dà wa ọ̀làmídé tọ́ṣà àrùn jù ràn tọ́ṣà àrùn jù ràn tọba á bẹ̀bẹ̀ tọmọ náà ṣe ń sunkún tó ń sunkún bí ègbére. wọ́n ti ẹ̀ wò ojú ẹ̀ ọ̀pẹ́lọpẹ́ bọ́dà wọ lámìdé tọ́ṣà àwọn ojúràn àdùpẹ́ o. àdùpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ wò ó ẹ má ní mò ń sọ fún yín ọ́ ẹ má ní mò ń sọ fún yín kì í ṣẹ́jọ́ pòkòlì o níṣẹ́ ọjọ́ ẹ̀ o búrókì ni.